Živjo! Si predstavljate, da lahko današnji trening opravite kar sede? Mamice, nič ustajati, današnja vadba se izvaja kar na stolu. Udobno se usedemo na stol in žogo položimo med koleni. Skladno z dihanjem stiskamo žogo in aktiviramo mišice nog. udobno namestimo na stol, ledveni del potisnemo v podlago in žogo položimo med koleni. Skladno z dihanjem stiskamo žogo skupaj. udobno namestimo na stol, nogi iztegnemo in močno aktiviramo mišice zadnice. peti udobno namestimo na stol in nogi pokrčimo. Pri dvigu močno aktiviramo mišice zadnice. Sočasno z dvigovanjem bokov dodamo tudi spuščanje rok. enim komovcu se naslonimo na stol, drugo roko pa položimo za glavo. Piramo in zapiramo prsni koš, pri čemer pazimo, da boke zadržimo čim više. položaja na boku eno nogo položimo na stol, drugo pa spodaj dvigujemo in spuščamo. Boke poskusimo zadržati čim više. da ni položimo na rob stola, boke pa približamo podlagi tako, da v komovcih ustvarimo kot 90 stopinj. Boke dvigujemo in spuščamo tako, da gibanje opravljajo roke. peti položimo na rob stola tako, da nam ne drsi. Ramena in dlani močno potisnemo v podlago, boke pa skladno z dihanjem dvigujemo čim više. Peti položimo na rob stola tako, da nam ne drsi. Ramena in dlani močno potisnemo v podlago, eno nogo iztegnemo in nogi močno potiskamo skupaj, da nam žoga ne uide. Ponovimo na drugi nogi. položimo na rob stola tako, da nam ne drsi. Ramena in dlani močno potisnemo v podlago, noge iztegnemo in boke zadržimo čim više. položaje na boku eno nogo položimo na stol, drugo pa spodaj dvigujemo in spuščamo. Boke poskusimo zadržati čim više. Dlani položimo na rok stola, boke pa približamo podlagi tako, da v komovcih ustvarimo kot 90 stopin. Boke dvigujemo in spuščamo tako, da gibanje opravljajo roke. položimo na rob stola tako, da nam ne drsi. Ramena in dlani močno potisnemo v podlago, boke pa skladno z dihanjem dvigujemo čim više. Roki položimo na rob stola tako, da nam ne drsi. Ramena in dlani močno potisnemo v podlago, eno nogo iztegnemo in nogi močno potiskamo skupaj, da nam žoga ne uide. Ponovimo na drugi nogi. položimo na rob stola tako, da nam ne drsi. Ramena in dlani močno potisnemo v podlago, noge iztegnemo in boke zadržimo čim više. položaja na boku eno nogo položimo na stol, drugo pa spodaj dvigujemo in spuščamo. Boke poskusimo zadržati čim višje. Dani položimo na rok stola, boke pa približamo podlagi tako, da v komovcih ustvarimo kot 90 stopinj. Boke dvigujemo in spuščamo tako, da gibanje opravljajo roke. položimo na rob stola tako, da nam ne drsi. Ramena in dlani močno potisnemo v podlago, boke pa skladno z dihanjem dvigujemo čim više. Peti položimo na rob stola tako, da nam ne drsi. Ramena in dlani močno potisnemo v podlago, eno nogo iztegnemo in nogi močno potiskamo skupaj, da nam žoga ne uide. Ponovimo na drugi nogi. položimo na rob stola tako, da nam ne drsi. Ramena in dlani močno potisnemo v podlago, noge iztegnemo in boke zadržimo čim više. Usedemo se na rob stola, eno nogo iztegnemo in jo z rokama primemo čim nižje. Trup približamo kolenu. Zadržimo in na polovici časa ponovimo na drugi nogi. Usedemo se na rob stola in gležen ene noge postavimo na koleno druge. S trupom se nagnemo rahlo naprej in s tem povečamo raztek zadnje verige. Rokama se upremo na rok stola, boke potisnemo čim više in prsni koš odpremo proti stropu. Globoko dihamo in zadržimo. držimo. sedečega položaja na stolu se z vdihom poravnamo, z izdihom pa trup zarotiramo nazaj. Ponovimo na drugi strani. sedečega položaja na stolu roki položimo na kolena in skladno z dihanjem hrbtenico obočimo in usločimo. Bravo! Prečekirajte še ostale vadbe, ki sem jih na našem YouTube kanalu pripravila prav za mamice. Tokrat zmoremo!